ის რომ განაცხადი შეიტანა ტარიფის ცვლილებასთან დაკავშირებით რომელიმე ენერგოკომპანიამ აღნიშნავს ტარიფის ცვლილებას ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა და შეტანა აღნიშნავს რაიმე შედეგს მათი ესე უფლებაა რომ შეიტანონ განაცხადი ისე როგორც თუმცა ამ შემთხვევაში მარეგულირებული კომისია სწავლობს ამ განაცხადს და შესაბამის რა ვქვი დასკვნა გამოაქვს